Salve, Olivia. Tu es muta. Uh, podesne me audire? Hey audio. Bonum est te audire. Salve, magister. Ubi sunt alii discipuli? Nescio. Portase, uh, portase veniunt nunc. Spero. Spero. Discipulos venire. Ah! Salve, chance. Salve, chance. Ah, Sheila, qual era esta? Salve. Salve. Salve discepoli. Ah. Maybe a Sarah. Hmm. Salve Helen. Helen tuas muta. Ah, Sarah revenet. Salvete discipuli, necesse est vobis omnibus microphonium in imo scrinio in venire. Uh, possum ne er audiri? Certe. Magister, quam diu nos ita conveniemus? Nescio, sed uh, mox iterum vos videbo. Spero. Es muta, Helen. Es muta. Es muta. <laughs> Ah, ego dixi plus dormi visse optima erat. Oh, ego quoque multum dormi ebam. Putasse iam dormeo. <sighs> Utinam ego quoque somnum plurum capere possam. Incipiamus nostram primam lectionem remotam. hoco on ductus neptuno sorte sacerdos quinam deo est la ocoan sacerdos helen neptunus bene magister esne frigidus cur tu peleum garis nonne calidus es bene calet foras foras calet sed intus frigescor cum sedeam quid accidit laocon bene gratias oliviae <sighs> solemnes tauringentem actabat ad chance uh, ubi est laocon chance quid Hmm. Adipus dixit, dormit non peccat non peccas chance sed tempta ut vigiles ad te aliam quaesionem mox rogabo ec gau tem gemini a tenedo tranquilla per alta horresco referens can i give you horescus Megister? fortasse virgilius me calescit horresco referens immensis orbibus angues incumbunt pelago pariter quad litor attendunt. Sarah, dic nobis uh, alia verba pro pelago? Um, Mare. Bene, Sarah. pariter quadli. Lectio incipit quinque minutis, Non est tuus dies respondendi? Eri ego respondi, est dies tuus. Putasne magistrum scire on nemo ei respondeat? Probabiliter, non adio ineptit ut conclavi vacuo dicat. Sine dubio, sed tibi hodie respondendum est, ego prandium non young coxi. Ita, at tu respondebas proximum bituum. Sub pectora volnos. Ah, uh, Olivia, quid accidit didoni? Dido aenean amat, et habet flamas in corpora aut in mente fortasse. Bene. Et sera, quis didonem vulneravit? Sera? Quis Deus didonem vulneravit? Uh, Cupido, frater aeneae, aut semifrater? Gratias, Sheila. Sera, es nenobiscum? Uh, Sera modo epistolam electronicam mihi miset, microphonium est malum. Ah, ita est procedamus. Uritur infelix dido, to ta que vagatur urbe furens. Chance. Ubi est dido. Chance? Ubi est dido? Uh, uh, eh, est in stom somnio? Portase tu eras insomnia. somnio sed dido est in urbe Cartagine. Uh. Ah. Helen? Uh, Helen, quomodo scis didonam esse insanam? Est insana? Puto didodem esse feminam stabilissimam. Re vera? Tota per urbem, tota urbe vagatur dido, urens sine dubio est insana. Huh. Salutam, dico, de superlis familisque. Esies benedes. Dies condecamus. Scolae remotae. Nunc plus quam antiquam? Est tempus durissimum. Ergo. Ego decano. Hunc diem esse DMT Ludity. Inter quas foenissa recens a radido erabat silvin magna. Helen, non est ultima lectio latina tibi? <laughs> ultima totem peritum quam pulcher est dies proximus et omnis dies subsequens in antenum Hmm. Nay eris tu silvan magna, Helen. Mm-hmm. Uh, Tibi in video, tu effugis e tormentis nostris. None me et classum requiris? Minime, minime. Mecum habeo amicos omnes. uh, <laughs> <laughs> ecce, ecce hic est Paris. Paris me amat sed ego istum sperno. Uh, et illa est Cassandra, illa mihi semper verba perfecta murmurat quod dis dixisti Cassi? Oh, magister te ame capere volt? Um, Helen, sine dubio Cassandra erat, uh, sed, uh, sed nos omnes te ametemus awe atque vale amica noli audire Cassandram ille semper mentitur. <laughs> Onam fortunam tibi et amicus. Tot animalia habet Helen, atque dicunt ei portasse est problema? Um salve magister ubi sunt alii discipuli Es mutus Salve me pinetet iterum Nescio ubi sunt alii discipuli uh, Helen diploma iam eruit uh, oh Es Sheila non veniam ad lectionem hodie, inter retium apud me deficit. Hmm. Iterum. Sera est, non veniam ad lectionem, soror me elaborat, et interretia duosum sessiones sustenera non potest. Et sine dubio, chant stormit. Ita fit, anus bis milensimus et vicensimus. Wale. Wale.